Hanach a diciembre po, mojajaich, sedunda mayamutuñ, koyakuni samutzaptuk, a Jerusalén. A Jesús hapanachidich mojamutzaptuk, motshaach, Salomón chukwin. Net ha Israelitich, dianabikida ha Jesús estanemd. Negots nans win maige. Tikuts cham, skedim anemd waats, ben miht de en grist okja. Net ha Jesús, yazoi. Tuts nanaan, eskias mi bukte die betindem met haar kutoken, die bezendech tes mjoit. Je jenige rek wie schon, es pënne ze den e. Per meses kias mi bukte mit ko kias meesen borrege atste. Es tems meesten ook an Je Jen borreget, ook met obet, es je huts is ahtept, es pianestupt. Een mabit zich nik jaten binnen scho binnen tiempe, es ni na kette goijit. Ni pënne ze je es kia pukket. Je is tes dus mjoit han dejes i bewanen nige mu achten middag. es Snippenbad, Kiapă cât de bemidach, ki hoch, Diostech ö, ti ighe ei özich, net hat rok es hat du ka azande. Da Jesus hinein, das mein dun oich bin duj, und tam mir achten sind dejets, die bechade mit zu chuka azande, da ha israelitis azol. Gats min du ka azande mit koti oich das chun, jeder mit ko, skabinze gdios mit ham ayuk. Ma oi mi, es Dios naibietakich, neta Jesús hinan. Tikiak jaibietich maha Dios jaibiaten ko Dios hinan, miizich den ich. Es den ha Dios jaibiaten hinan ko Diosich, bunich ha Dios nach titkesha yayuk. Es nihom ko yi Dios jaibiaten, yi den te yaten tunnup. Bis oi, ötz den swinish ha Dios, es kesitz yonashwin estemikudanabi. Es wie ich mbört mit manna ante kurz in Dios, kersten winzöge. mit yekos na nay ko ötden has yos yuk ben kapes ndun hadi ebesandech chim gets mit smibuktet per pantayaten kots ndun hadi ebesandech chim oish kem bekande han ayukets mabukte hadi ebes ndim mit ko di ebes ndim ye nduk hagyuk de pwas ko tigits mit handejits es ye tigi mit eh net hat gok ha israelitet tamatsand ha jesus per o jesus yo jgoy Neta Jesus, o yabinash no mahordang mehne, hapwan ich mahal lugar, mahawang ganach de yan nebech, teib, maya ha ich onyers de maha Jesusen, es ne yan nebjda. O ya huang yan nebat betet katun, ha ich wurmen de bemidach van mu arten, de yaten de bemidach, mu de chat hai. Maya ha ich de bemata de lugar, mabuk de ha Jesus.